Buenos días. Mi amor. Tonto. Mi esposo. Siéntate. Música. <laughs> ¡Qué guapo! Ay, ay, ay. Más agua fresca, salsa verde. Muchachas. Y de los muertos. ¡Ah! Ay, ay, ay. Recuerden. Fuera. Voilà. Tu destino. ¿Es bobo again. Ay, ay, ay. Nunca. Pajarita. Chicas. Mercado. Papá. Ven, ven. Nada más. Familia. Ay, mi hija, por favor. Sí, señor. Huevos rancheros. Ay, ay, ay. Oh, pollo. Vamos. El falcón de fuego. <laughs> Danos todo el dinero. Cacahuates. No problema. Pobrecito. ¡Hey, amorcito! ¡Anda! mi angelita. Soy la campeona de los pobres. ¡Novela! Así nunca me reconocerán. I'm sure you all have a lot of rehearsing to do. Adios. Say what? Uh, that means goodbye in Spanish, duh.